Совсем недавно в интернете прокатилась новость о том, что при строительстве набережной на реке Урал в городе Атырау возле областного акимата рабочими был обнаружен небольшой герметичный кувшин с золотыми монетами. Рядом с кувшином была обнаружена груда костей. Рабочие сообщили в Акимат, откуда прибежали чиновники и спешно уволокли клад в неизвестном направлении. Правда это или нет, неизвестно, но давайте поговорим о других загадках, которые скрываются в этом западном регионе страны. Начнем со святых мест. Многие скажут, что такова уж ментальность западных казахов всему придавать образы святых и так далее, да не тут-то было. Знаете ли вы, что здесь однажды едва не сгорел в собственном автобусе известный казахстанский режиссер Асанали Ашимов? Сами члены съемочной группы напрямую связывают это с тем, что они не остановились, проезжая мимо святого места по пути из Атерав до Сор. Сейчас там большая площадка, причем останавливаются здесь все, вплоть до иностранцев, работающих на месторождениях. Видать, никто не хочет шутить с духами предков. Умы многих кладоискателей до сих пор будоражат легенда о несметных сокровищах, зарытых тут и там на всем протяжении шелкового пути, который пересекает всю Атаравскую область. Но особое место среди них занимает легенда о золотой лодке дочери хана Джанибека – Ханскую дочку катали на золотой лодке на специально вырытом озере, но она рано умерла из-за болезни, и хан решил похоронить ее в гробнице из чистого золота. Похоже на легенду? Возможно. Но ведь вполне возможно и то, что это правда, если учесть, что город Сарайши был одним из крупнейших на всем шелковом пути. Подтверждение легенд о несметных сокровищах говорят многочисленные истории от местного населения, которые часто становились свидетелями таких находок. Часть из них, по слухам, забрали московские ученые-археологи, которые во время Советского Союза активно изучали эту территорию и сейчас невозможно точно установить, что было найдено и что увезено. Точно установлено, что в городе Сарайшик даже чеканились собственные монеты, а это уже значительно повышает вероятность нахождения здесь сокровищ древних правителей. Много тайн хранит и старая часть нефтяного города, многие из них перешагнули через вековой рубеж и видели в своей истории купцов, крестьян, революционеров и социалистов, так что вполне вероятно, что в стенах или в подвалах многих из них пылятся, дожидаясь своего часа немалые сокровища тех времен. Так, согласно одной из историй, под одним из домов до сих пор хранится 200 килограммов золота. Еще одно загадочное место в регионе – это мистическое соленое озеро недалеко от поселка Индербор. Интересно, что оно никогда не пересыхает. Это место притягивает к себе желающих поправить свое здоровье, так как обладает исцеляющим эффектом. Удивительно, что из озера не вытекает ни одна река, но вода в нем постоянно прозрачная и свежая. Каждый, кто бывал здесь, уверяет, что стоит один раз окунуться и быстрое исцеление от многих недугов не заставит себя ждать а некоторые утверждают, что в особые дни, окунувшись в воду, можно почувствовать, когда тебя кто-то дотрагивается. Многие верят, что это загадочные существа, населяющие мистическое озеро. Если вы хотите знать еще больше интересного и познавательного, подписывайтесь на наш канал, комментируйте и оставляйте свои пожелания.